вот так мы собираемся на рыбалочку. Ролла, ну. ты снимал колесо? там обратно. Все. Так мы собираемся на рыбалочку. Куча хипиша у нас, истерики. А у тебя прикуриватель есть? Есть. Конечно, возьму. Едем на глубокий Турунчук, собираемся уже около 9 часов вечера. Какое число нас? сегодня? Лямба джамба, ты у меня авторитет в ютубе. Давай, какое число, братан? Дай мне. Восьмое. Восьмое 2016. Закрывай, наркоман пан. Восьмое 2016. Да. А -а -а. Говорит, отъехали, да? Все. Чайчик попили, мой. Будем ехать. Все. Эх, где наш трезвый водитель? Ну, а Ваня, улыбнись, блин. Давай подпрыгивай. Окей, выдвигаемся. Мы приехали на Турунчук едем на глубокий Турунчук. вылезем на крышу, чтобы было интересно. Приднестровское лесничество, да? Это или как? Что там, Игорек, а ну передай привет пацанам. О, коньячок! Красава! Красава! Красава! А он уже в видишь, он там на горе. Молдаване на Кубани тоже казаки. Да ты какой... Да ну не раскачивай, дебил, блядь мотор вперед подстал. Мама, блядь, надо, чтобы я подтянул был. Одна рука и Гарри, Гарри, Гарри! Да мы сзади стоим, давай. Ваня, давай вперед, мы видим путь. Давай, смотри, налево, вот сюда, сидеть налево и вот так поедь. Молодец, блядь, Все. налил ему, он уже тупит, блин. Давай. Есть. Я на шлюпку. Сейчас еще правым нырнет. Не, не нырнул. Красавчик. Нормально приедет. пилят, наверное, вывозят. Да, пидорасы есть. Давай! Больше газов, меньше ям, я а малый раз так, блядь, протыкал веткой. Пахло вылетел. когда Кравчак я ездил. Опа, блядь. передних колеса тормозят. дома какие-то вообще Пенек у кого-то вылет. Видишь, это, блядь, возвратили дрова. Да, что то блядь, проебал. Ой, бля! Да я чуть не вылетел. Я уже два раза чуть-чуть. домик. Тоже за домик. А, блядь! Мы же за домик этот ездили тогда. Да-да-да-да-да, это типа там, блядь, колхоз какой-то. Что там, Игорек, все нормально? <laughs> Красава! Давай, Володя! Ах, водитель ебаный. Все, споймали тебя на горячем. Смотри, он за рулем конину херачит, блядь. О, блядь. Отток. И это ж надо тут еще люди еще живут какие-то. Да, не магазин. Да прикинь, до магазина сколько ехать. Что он там говорит? Самогоном подавился, блядь. Видишь, есть и свет. Среди огорода. Тронулись мы дальше, глянули Трактор тот. Гарри, Гарри, Гарри, Гарри! как мы сейчас... Бля! Вундала, не вундала, бля! Это Нива. Это Нива, да. Ей покер, блядь. По правую сторону наблюдаем речку Нестор. Глубокий Турунчук. Вроде бы как приехали Да, тоже хороший местечочек. Ой, мальки он еще плавают даже. О, маленький, видишь, вот, вот, вот маленький делаем. Смотри, тут того дерева нету. Ну что? Вытягиваем, будем блеснить. Ну что, разворачиваемся? Алло, кто-то ловил когда -то? Надо под 50 бахнуть. 50 бахнуть. 50 бахнуть. прошел, ебать. Да нихера себе, блядь, от самогона грех не отказаться. У ну, нее же мужик замерз, блядь. Жена не греет, блядь. Ну, <laughs> хорошо, хороший самогон. А, Ваня, это не та тропинка, мы там еще черви копали, он там, да? Это то место, где мы с тобой еще 40 мостов тогда стали, Да, да. Да, 4 дельфина тоже были.